प्लेस है जहाँ पर आप देखेंगे कि कमल खिले हुए तालाब के बीचों बीच और इतना शानदार नज़ारा है जो कि आपको कश्मीर जाकर दिखेगा वो आप इंदौर के पास ही देख सकते हैं बहुत ही शानदार प्लेस है उसका नाम है लोटस वैली तो आइए फ्रेंड्स Assalamualaikum, Chari friends. पे तो कोई भी फोटो खिंचवा सकता अपन फालतू में सोच रहे हैं किस पे बैठ करके कोई भी खिंचवा सकता है बैठ जा ना हाँ पेट पेट सही ना बैठ जा तेरा खींच ले वो कुर्सी वाला फालतू में छोड़ दिया हाँ, वो झूले पे बैठ के खींचते समझे मेरा कटिया ये कबूतर आ गया तेरा कबूतर क्या देता है कबूतर के साथ फोटो खिंचाने पैसे लगेंगे फोटो खिंचाई ये देखो और आगे सुंदर वाला घर बना रहा बर्ड फ्लू हो रहा है बीस रुपये का मान आओ खरे आओ खरे खरे बैठा लो हम कर लेगा